Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Désolé, ma voix me fait encore défaut et c'est le pire c'est au soir. <clears throat> on y est, on y est, je vais vous montrer comment créer un clone de votre distribution préférée et ensuite et eh bien, de pouvoir utiliser ce clone avec la clé USB de réemploi et Ubuntu Debian. Facile. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que on pourrait ce que je vais faire là, on pourrait le faire euh, en dur. Ok D'ailleurs, Patrick faisait cela en dur. Moi, je procède de façon virtuelle, donc grâce à une machine virtuelle. Et vous allez comprendre que cela n'a que des avantages. Vous allez comprendre avec ce que je vais vous expliquer là maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous procédez... Enfin, le but, c'est d'obtenir une partition EXT4 le plus petit possible et une partition swap la plus grande possible. Ok Donc, si vous installez ça sur un système en dur, le système en dur a un disque de 320 Go. Euh, vous avez seulement une partition euh, swap de 4 Go et tout le reste, c'est la partition ext 4 Eh bien, <clears throat> pardon, qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir réduire la partition XT4 donc à son minimum et ensuite augmenter la partition d'échange, la partition swap, euh, avec l'espace euh, libre non alloué laissé par la, réduction de la partition XT4. Vous comprenez Pourquoi Parce que euh, on ne pourra cloner que sur un disque de taille identique ou plus grand, pas plus petit. Ce qui veut dire que si je procède à une installation en dur sur un disque de 320 Go, que je, ne procède pas à la réduction de la partition EXT4 et à l'augmentation de la partition swap. Et eh bien, ce qui veut dire que mon clone ne pourra être déployé que sur un disque identique, donc de 320 Go, ou un disque plus grand, pas un disque plus petit. Ce qui veut dire que si vous avez des, laptops pas trop récents avec un disque de, de 160 gigas, eh bien, vous ne pourrez pas déployer votre clone sur ce disque. Donc, euh, donc, oui, j'en perds le, fil de mes idées. Donc, c'est là qu'intervient la machine virtuelle. C'est beaucoup plus facile. Alors, soit vous faites comme je viens de vous l'expliquer, hein. donc réduction, partition ext4, ok, euh, et, augmentation de la partition d'échange, mais puisqu'on le sait déjà d'avance, eh bien, on va déjà d'emblée faire une partition e xt4 la plus petite possible et une partition swap la plus grande possible sur un disque de taille la plus petite possible. C'est ça qui est génial avec la machine virtuelle. Donc, je vais utiliser un disque virtuel de 20 Go, vous allez voir, avec une partition XT4, je ne vais pas exagérer, hein, de 12 Go, une partition swap de 8 Go. Voilà. Et là, ce qui veut dire qu'en faisant comme ça, eh bien mon clone pourra être déployé sur n'importe quel disque. Ah ben oui, sur disque identique ou plus grand, identique à 20 Go ou plus grand. Mais tous les disques sont plus grands que 20 gigas, donc il n'y a aucun souci. Et plus petit que 20 gigas. Plus petit. Mais il n'y a pas. Vous ne trouverez jamais une machine avec un disque plus petit que 20 gigas. OK Plus petit, c'est 80 gigas. Et encore, on n'en voit plus. Moi, je pense que j'encre laptop avec un vieux disque 7200 tours. Ça SATA Ça 2, je pense. 200 gigas. Donc, avec cette façon de faire, vous pourrez déployer votre clone sur n'importe quel disque, sur n'importe quelle machine. Enfin, sur n'importe quelle machine, on va voir qu'il y a aussi une différence au niveau donc architecture 3264. On va voir que la façon de partitionner est identique, mais la façon de partitionner pour, euh, euh, pour un clone de type FI est différente. Ok, et on va voir qu'il qu'il faut respecter un type de partitionnement bien précis. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, je vais vous le montrer. OK D'ailleurs, je vous le montre. <clears throat> Donc, on peut voir que j'ai créé deux machines virtuelles. Une machine virtuelle Linux Mint 20 1 Ah ben oui, le but, c'est de vous montrer que l'on peut créer un clone de sa distribution préférée. Donc je ne vais pas cloner Mabuntu, je ne vais pas cloner des biens faciles je vais cloner Linux Mint. J'aurais pu, j'aurais pu euh, réaliser un clone de Mabuntu, un clone de Manjaro. Donc j'ai choisi Linux Mint 20 XFCE. La machine virtuelle, vous pouvez voir que, que, que, disque, disque, disque de 20 Go. Ok euh, Voilà, ça c'est la première machine virtuelle. Faites attention ici. Réglage avancé. BIOS. Donc installation en mode legacy. Deuxième machine virtuelle, elle est identique, identique. Regardez, 20 gigas. Mais qu'est-ce qui change Option avancée, type UEFI. Alors, ce que je suis en train de faire là sous VMware, donc euh, VMware, vous pouvez le faire sous VirtualBox. C'est juste parce que moi je connais quelques petits soucis avec VirtualBox. Il faut bien que je sorte la vidéo sur, euh, sur le, le clone, donc j'utilise VMware. Alors, vous pouvez utiliser la version gratuite de VMware a pas de souci, mais vous ne pourrez pas réaliser des clones de type, enfin des installations de type EFI avec. Ok Donc il faudra passer sur VMware euh, Workstation Pro. Ok Donc VMware Workstation Player, c'est gratuit. VMware Workstation Pro, c'est payant, mais vous pouvez euh, l'utiliser en essai pendant, euh, pendant 30 jours. Et là, vous pourrez réaliser des installations de type EFI. Donc ce que je vais faire, je démarre la première machine virtuelle, architecture 64. Je n'ai pas créé de machine virtuelle architecture 32, puisque 32 64 c'est la même façon de faire. Ok Donc je démarre Linux Mint, et pour plus de confort, oui, je vous l'ai pas dit, je suis sur une machine distante. Donc une, une machine physique distante. Donc voilà. Vous n'allez pas démarrer directement l'installateur. Donc, vous n'allez pas faire double-clic ici. Non. Ce que vous allez faire, vous allez faire appel à notre ami Gparted C'est avec lui que l'on va partitionner le disque. Donc, euh, device, crée une table de partition de type MS-DOS. MS-DOS, j'applique. Alors, créer une nouvelle partition. Euh, une nouvelle partition. Je vais faire une partition d'échange de 8 Go. J'ajoute. Ensuite, nouvelle partition étendue. J'ajoute dans la partition étendue une seule partition XT4 avec avec ben, l'entièreté de l'espace disponible. Ok J'ajoute, j'applique, appliquer, c'est fait. Voilà, c'est comme ça que vous devez partitionner. Une partition swap la plus grande possible, il ben, voilà, faut pas exagérer. Hein. Euh, une partition étendue dans laquelle il y aurait une partition XT4 avec tout l'espace disponible de la partition étendue. OK je ferme, on n'a plus besoin de Gparted. et là, on peut lancer l'installateur de la distribution. Donc français, Continuer. Entrée clavier, Balge. Ça s'entend, je suis Balge. Ouh. Belge. Belge. Bah il veut pas. Bon bah c'est rien. On va aller chercher euh, Belge. Continuer. Installer les codecs multimédia, soyons fous. L'agent VMware vient de se mettre en route. Hein. Il est installé donc dans Linux Mint 20. Alors, attention, pas la première option, autre chose, continuer. L'installateur de la distribution détecte notre partitionnement, le partitionnement réalisé avec Gparted. Ok. Euh, donc on ne voit pas la partition étendue. L'installateur de la distribution ne, ne, nous montre pas la partition étendue, mais elle est bel et bien là. Partition swap, on ne touche pas. Partition xt4, nous allons faire modifier, utiliser la partition donc pour un système de fichiers ext4, et on sélectionne, voilà, la racine. C'est comme ça que vous devez faire. OK On patiente. Voilà. Et on peut faire. On peut faire maintenant. Installer. Voilà, j'ai fait une bêtise, je n'ai pas sélectionné, formater la partition. Ok, donc le système de fichiers n'a pas été marqué pour être formaté. Les dossiers contenant euh, qui existent déjà, euh, Continuer, Continuez. Bruxelles. Je crée vite mon compte. blablateur, BBL. Blabla. Blabla. Continuez. Et on patiente pendant l'installation. Installation terminée je redémarre, je vais quand même avec vous euh, faire quelques petites modifs hein, de la distribution pour vous montrer que, voilà, ben, un clone c'est quoi C'est vraiment une image du, du système. Voilà, je me connecte Alors, <clears throat> je veux que les que ceux qui vont bénéficier de mes machines reconditionnées, admettons, ben, je vais laisser l'écran d'accueil, ok Mais je vais, par exemple, déjà mettre à jour le gestionnaire de mise à jour. Non, j'applique. Comme ça, ils n'auront pas à le faire. parce que parfois il y a un bug sous Mint. Voilà. Ok, on est bon. Je vais demander à avoir une vue avancée. Comme ça, les futurs acquéreurs n'auront pas besoin de le faire. Ok. Euh, je fais pas les mises à jour. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit, notre ami euh, Report, System time shift. Euh, ignorer. Voilà, je veux pas que les futurs utilisateurs utilisent time shift. Ok Alors ensuite, regardez bien. Nous allons faire hop, hop, hop, hop, écran de connexion je veux que ce soit une connexion automatique à la session. Donc, je vais faire B, BL. Ok. Euh, voilà. Fermé. Je veux que, donc, euh, paramètre du bureau, ce soit qu'il y ait un changement de fond d'écran donc, je vais faire, je pense, ceci. Voilà. Euh, changer de fond d'écran toutes les 10 minutes, ordre aléatoire. Voilà. On va s'imiter à ça. On va pas aller trop loin. Ok. Euh, ça, je peux fermer. Voilà. Clac. Je peux éteindre. On se retrouve maintenant sur euh, sur la machine virtuelle, donc Linux Mint 20 XFCE 64 bits, EFI, donc réglage identique, toujours un disque le plus petit possible, 20 Go, option avancée, on précise bien, comme je l'ai dit, UFI. On démarre la machine virtuelle et on va voir qu'il y a une différence, bah oui, au niveau du partitionnement. Alors, même chose que tantôt. Oui, nous allons, nous allons euh, utiliser le gestionnaire donc de partition J'ai hein. Donc on ne lance pas l'installateur, on démarre Gparted, Voilà. Et attention, ici ce n'est on va faire device, créer une table de partition, pas de type MS-DOS, mais de type GPT. Eh bien oui, système EFI. Ensuite, clic droit, nouvelle. Nous allons créer une partition FAT32. OK De 300 mégas, c'est bon. On peut faire donc 300 mégas. OK J'ajoute alors, nouveau, une partition d'échange, donc swap de 8 gigas. J'ajoute, pas besoin de partition étendue, puisqu'on a créé une table de partition de type GPT. Clic droit, donc nouvelle partition, EXT4 avec le restant de l'espace disponible. Attention, on met en surbrillance la partition FAT32. Clic droit. Euh, pardon, je me trouve, je me trompe. J'applique. Appliquer. Fermer. Alors, la partition FAT32. Regardez, gérer les drapeaux. OK. Et c'est ici que je vais spécifier ESP. regardez, de lui-même, E SP boot. Je ferme. Je peux fermer l'installateur j'ai parti. Même chose que tantôt. Donc la partition est montée. Je lance l'installateur de Linux Mint. Il va me dire plus tard, il y a une partition de montée, voulez-vous la démonter Donc je choisis la langue, français, continuer, alors, entrée clavier belge. Ah, il veut bien cette fois-ci. Continuer, continuer. Installer les codecs multimédia, continuer. L'agent VMware est là. une partition de montée Voulez-vous la démonter Oui. Autre chose, important. Continuez. Mon partitionnement apparaît bien ici. OK. Et on peut voir EFI, c'est bon. Swap, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire EXT4, modifier utiliser donc un système de fichiers journalisé ext4, formater la partition, c'est la racine, ok. Continuer. installez maintenant. Bruxelles. On crée vite le compte. Voilà. Euh, ok, oh, bah, je peux déjà faire euh, ouvrir la session automatiquement. Continuer. Hein. Continuez. Et on patiente. Euh, installation terminée. Redémarrer maintenant. On va éjecter le média d'installation. On va vite démarrer, faire quelques changements, voilà, pour dire quand même. Hein. Donc, récapitulatif, installation d'un système en architecture 3264, c'est kiff kiff. Ok Donc, on crée euh, une table de partition de type MS-DOS et le partitionnement, vous avez vu, c'est une partition swap la plus grande possible, ensuite une partition étendue, et dans la partition étendue, la partition EXT4. Une seule partition EXT4, ce sera la partition racine. Ensuite, pour ce qui est d'une euh, installation en mode EFI, donc vous l'avez vu, vous avez vu le, mode de partitionnement. Donc on crée une table de partition, pas de type MS-DOS, mais de type GPT. Ok. Ensuite, il y aura trois partitions. Une partition FAT32. Donc euh, on a vu hein, de 300 mégas euh, pour <clears throat> partition boot EFI Ensuite, la partition swap, là c'est la même chose, hein, la plus grande possible. Et après, pas de partition étendue, directement la partition, la seule partition EXT4, partition racine. Ok, donc ici je laisse, hein. voilà, on va faire comme tantôt, on va faire ceci, valider. Et là, je vais faire euh, paramètres de bureau. Je coche, voilà, hop là. J'ai peut-être été trop vite. Ok. Changement de fond d'écran toutes les 10 minutes. Ordre aléatoire. Ok. Non. appliqué, Mot de passe du Seigneur qui va bien. je réactualise parce que voilà. Après, si on va installer quelque chose, il va y avoir un message d'erreur, donc euh, il vaut mieux réactualiser. Et là, on est bon. <coughs> vue, hop, hop. Mettre la vue avancée, c'est toujours mieux. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est pour les futures personnes qui auront une machine avec mon clone. Euh, ensuite, Ensuite, c'est bon. Et je vais aller plus loin, regardez. Je vais faire sudo apt install zram euh, tools, voilà. Je sais même plus moi. On n'a plus un gimp. Euh. Non. et eh bien on va faire ça. Hop là, on va faire euh, GIMP et euh, GIMP GIMIC, voilà. Soyons fous. Ok, on est bon. Et eh bien, puisqu'on est bon, on peut arrêter le système. Et maintenant, je vais vous montrer comment. Donc là, on a créé un clone, mais comment le positionner sur la clé. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je vais d'abord commencer avec, euh, l'architecture 64, non EFI. Alors, on pourrait, on pourrait directement booter sur la clé USB. Vous vous souvenez comment on fait Je l'ai montré dans la dernière vidéo là, avec euh, donc ce VirtualBox. On a besoin de l'utilitaire donc Plop Boot Manager. Donc, je pourrais utiliser mon ami Boot Manager qui se trouve dans clé USB de fichier TIL. Voilà. On pourrait faire comme ça. Je sauvegarde. Je dois euh, démarrer donc sur le firmware. Le BIOS, si vous voulez. Voilà. Modifier l'ordre de boot, hein, comme sur une machine réelle. Voilà. Donc je fais passer le lecteur optique en prioritaire, je sauvegarde, je démarre sur le, lecteur optique qui contient donc l'utilitaire plop boot manager. Ok. Mais je vais devoir insérer donc ma clé USB de réemploi hein, que voici. Donc elle est connectée à l'autre, je vais la déconnecter de l'autre pour la connecter à la machine virtuelle. Voilà. Et voilà, je démarre sur ma magnifique clé de réemploi. Et là, là, je pourrais lancer CloneZilla et commencer à cloner mon système et à venir donc le placer sur ma clé. Vous pouvez faire ça le problème, c'est que quoi C'est qu'il va y avoir beaucoup d'accès à cette clé USB. Ah ben oui, accès à la partition FAT32 de la clé qui contient l'ISO de CloneZilla pour la lecture de CloneZilla. Et ensuite, euh, donc ça c'est les, lectures. Et ensuite, accès à la partition, euh, à la partition EXT4 euh, e de la clé en écriture pour venir donc placer le clone sur la clé. Ça fait beaucoup d'accès. Moi, je fais autrement je vais utiliser la même version de CloneZilla ok, et démarrer dessus. Donc, je vous montre. J'arrête le, la machine virtuelle. Et ici, ici, dans le lecteur optique, je vais... Euh, je vais... Attendez, je cherche clé de Fichier utile. Voilà, utiliser l'image ISO de CloneZilla. La même qui se trouve sur la clé USB. Mais comme ça, ça me permet de ne pas booter sur la clé USB. Et ça veut dire que la clé ne va me servir que eh ben, pour accueillir le clone, donc sur la partition EXT4 de cette clé. Donc, il n'y aura que de l'écriture sur la clé et pas de la lecture. Donc, je choisis l'image ISO de CloneZilla. Je sauvegarde je démarre, le firmware est déjà bien réglé, donc voilà, je boot bien sur Clonezilla. Donc première option, je vais peut-être un peu chercher, ça fait euh, quelques, quelques jours, semaines que je n'ai plus utilisé euh, la technique. D'ailleurs, petite parenthèse, ici, sur le côté, parce que si vous me dites oui, ça ne marche pas, ça ne va pas, non, la preuve, regardez, ah, nous avons Debian architecture 32, 64, 64 EFI. Ce sont les clones belges officiels. Donc j'ai travaillé sous VMware. Et ici, on peut voir les clones belges officiels de Linux Mint, Cinnamon et XFCE, architecture 64 et 64 EFI. pas d'architecture 32. Alors, ici, euh, choisissez votre langage français. Changez la disposition du Clavier. Oui. PC générique sans 5 touches. Oui. La langue. Autre. Entrée. Belge. Belge. Alors. Euh, hop, on garde ça. Pas de touche compose. Ok. Alors démarrer donc Clone Villa. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire On veut donc cloner un périphérique hein, de stockage et en faire une image, ou euh, cloner un périphérique de stockage vers un autre périphérique de stockage. Non, nous, on veut réaliser un clone de notre périphérique de stockage et en créer une image. OK Ensuite, euh, on veut monter un périphérique local. Alors, regardez, si vous désirez utiliser un périphérique USB pour le répertoire image de Clonezilla, donc pour accueillir l'image. Donc, insérer le périphérique maintenant. VM, et j'insère... Euh, ah ben regardez, elle est déjà connectée à la VM. OK Parce que je l'avais connecté tantôt. Donc, je fais, je fais continuer. Alors, regardez ce qui est mentionné à l'écran. Lui, il a détecté quoi Il a détecté notre partition SDA, qui est la, la partition donc, euh, qui, est, qui, est, en fait le disque de, de, notre installation de Linux Mint. Et il nous montre également le SDB qui est notre, notre clé USB. OK Donc, qu'est-ce qu'il faut sélectionner maintenant Il faut sélectionner l'endroit qui va accueillir l'image. OK Donc, euh, ce sera le, la clé USB Cruiser Slice, donc la SanDisk. OK. Donc, CTRL C. Là, en fait, c'était juste un écran qui nous montrait tous les périphériques, donc et les partitions. Donc, il va falloir choisir la destination en premier. OK Donc, notre clé USB SDB2. On peut voir que c'est une partition XT4 de 10,5 Go. Alors, je la mets à la racine de la clé. Appuyez sur Entrée pour continuer. Ensuite, comment voulez-vous utiliser CloneZilla Débutant, expert. Débutant. Je veux sauvegarder le disque local dans une image. Alors, vous devez donner euh, un nom à votre, euh, à votre image. Regardez bien ce qu'on va faire. Je vais vous montrer mes clones euh, qui se trouvent dans Data, clé USB de remploi, peu importe, hein. clone DF, clone EMA, clone Mint, alors, c'est impératif que dans la dénomination de votre image, il y ait IMG. OK IMG. Et alors, si c'est un clone EFI, il faut le spécifier. Ici, ce n'est pas un clone EFI. Donc, voilà. Mais il faut qu'il y ait IMG. Donc, ce qu'on va faire, on peut... Regardez, on va faire comme ça. IMG, on va pas se prendre la tête, Linux, Mint, 20, XFCE, 60, 64, ok Ensuite, on sélectionne eh bien, le périphérique que l'on veut cloner. Ok, mais ici, voilà, Hop, ok. Alors, euh, sélectionnez la méthode de compression, zip. Donc, utilisez la compression gzip parallèle pour les CPU multicœurs. Oui. Ensuite, option 2, vérifier et réparer, donc interactivement, le système de fichiers source avant de sauvegarder. Ok Alors, oui, vérifier l'image sauvegardée ou non. Oui, vérifier l'image. Alors ici, ne pas chiffrer l'image. Et alors à la fin, eh bien, il vous demandera de choisir. Voulez-vous redémarrer, arrêter Oui, je veux choisir. Entrez pour continuer. Et c'est parti. Donc, le disque virtuel de notre Linux Mint 20 XFCE architecture 64 va être cloné et ce clone donc va être placé sur notre clé USB, sur la partition XT4, notre clé USB. Êtes-vous sûr de vouloir continuer C'est un récapitulatif. Hein. Donc, oui. Et c'est parti. Voilà, clonage terminé avec succès. Voilà, donc maintenant le clonage a été réalisé avec succès. Deuxième phase, parce que je l'ai demandé, j'ai demandé une vérification donc de l'image créée, euh, vérification qui est beaucoup plus rapide puisqu'ici c'est de la lecture. Auparavant c'était de l'écriture. vérification. Terminé. Appuyez sur Entrée pour continuer. Et voilà. Donc parce que je l'ai choisi, j'aurais pu faire un arrêt immédiatement. J'ai choisi qu'une question soit posée. Donc je vais arrêter le système. Entrée ou Enter pour éjecter le média. Voilà. Ce que je vais faire, je vais déjà éjecter euh, l'ISO de Clonezilla, mais je vais remettre l'image de Boot Manager. Ok C'est pour tantôt, parce que je vais vous montrer que la clé fonctionne bien. D'accord Ensuite, eh bien, il faut faire la même chose avec notre euh, système Linux Mint 20 XFCE 64 bits EFI. Il faut faire la même chose. Donc, je vais utiliser l'image de Clonezilla. Je sauvegarde. Je démarre sur le firmware de la carte mère, hein, <laughs> le BIOS, le pardon. Voilà. Qui est différent c'est normal. Et, et, et, je dis que je veux donc démarrer sur, sur, sur, sur le lecteur optique virtuel. Voilà. Même chose, mais je vais aller un peu plus vite. Ok Donc, hop. Première fois, c'était lentement pour que vous puissiez bien voir les options. Ici, je vais aller un chouïa plus vite. C'est ce qu'on dit. On dit un chouïa. Ce que je vais vérifier, pardon, en attendant, c'est, voilà, toujours IMG, mais ici, EFI. Donc, il faut qu'il y ait la mention UEFI. D'accord UEFI. Donc, euh, français. Allez, on active. Euh, conserver, changer. Autre. Belge. Belge. Hop, hop. Hop. Hop. Ma clé, ma clé. Euh... Ma clé, voilà, je dois serrer ma clé USB. Euh, euh, je l'insère. OK. Entrée Winter. Il y a un, scan qui se fait pour voir un peu tous les, périphériques de stockage. Donc, il va trouver ben, le, disque, le disque système et la clé USB. Voilà. Vous voyez, on le voit. Donc, euh, c'est RLC. alors on choisit d'abord sa clé USB. Ok, donc d'abord la destination. Voilà. Je regarde si je me trompe pas. c'est bon. Euh, à la racine. Entrée Winter pour continuer. Mode débutant. Euh, sauvegarder le disque local dans une image. Alors ici, regardez ce qu'on va faire. On va faire ceci. Hop, hop, hop. Alors, Linux euh, Mint 20, Voilà 20 XFCE 64 uefi Voilà, on est bon comme ça. Hop. Maintenant, on sélectionne, on n'a pas le choix, voilà, le disque. Ok. Alors, zip hein, pour la compression, enfin gzip. Euh, ne pas vérifier, non. Vérifier et réparer. Oui, vérifier l'image sauvegardée. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, ça élimine pas mal de, problèmes. Ne pas chiffrer. Alors, et je veux choisir. Et entre moteur pour continuer. Et c'est parti, on se retrouve à la fin du clonage. Donc, ah, pardon, pardon, yes, y pour oui. Je parle bien, oui. Donc là, en fait, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe Mais là, il a été vite. <laughs> il a cloné la partition euh, FAT32FI. OK Partition swap. C'est virtuel, la, partition d'échange, swap. Donc, bah, bah, il n'y a, pas à cloner. OK Et... Euh, mais voilà, maintenant il clone la partition euh, e XT4, partition racine. C'est ça qui prend du temps. Et après, il y aura la vérification. Ok, donc clonage, hein, clonage donc image, ok, et après vérification de cette image. clone Nage, clonage terminé avec succès. Et maintenant, vérification de l'image créée. Appuyez sur Entrée pour continuer, volontiers. Et alors, j'arrête euh, le système. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Euh, Ignition. Entrée Enter pour éjecter le média. Donc l'image ISO de Clonezilla. Voilà, je vais déjà préparer donc la machine. Je vais mettre, euh, mettre l'ISO de Boat Manager. Voilà. Et si on testait notre clé C'est ça que vous attendez. Hein on va tester donc Linux Mint 20 XFCE 64 bits. Donc non, EFI, j'ai bien dans le lecteur optique euh, le gestionnaire de démarrage, donc Boot Manager. Euh, je vais faire euh, donc système non EFI. Hein. Ok, donc rappelez-vous, la clé est capable de ne vous lister que les systèmes compatibles avec le type d'installation que vous voulez réaliser. Ok, donc je démarre C'est bien mon ami Plop Manager qui m'accueille. Je me positionne sur l'entrée USB. Je vérifie quand même que ma clé USB est bien euh, connectée à la VM. Oui. Eh bien, on teste. Voilà. On teste. Alors, je vais choisir clé de réemploi, donc Emma Ubuntu. Tiens, euh, j'ai oublié de d'apporter la modif là. Pour ne pas avoir le, splash screen de multisystème. Regardez, ce clone a été trouvé sur la clé. Lequel Eh bien, donc Linux Mint 20 XSE Architecture 64, non EFI. Donc en mode legacy. Il ne liste que ce qui est possible d'installer. Ok Pourquoi Parce que ben, j'ai réglé, donc j'ai réglé ma machine virtuelle, voilà, en mode BIOS, d'accord Donc ici, la liste n'est pas longue, ok J'ai pas le choix. Attention, voulez-vous partitionner le disque Toutes les données seront détruites Oui. Même question, deux fois pour être sûr, oui. Et c'est parti Voilà, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer que ça fonctionne, mais vous l'avez déjà vu que, que ça fonctionne. On patiente, on patiente. Deux minutes 48 en machine virtuelle. Attention, donc euh, port USB euh, type 2, clé USB type 2 sur un disque dur SATA 2. Alors imaginez un peu, full USB 3 donc pour USB 3, clé USB 3, sur un périphérique de, type SSD. On descend en, allez, en 30 et 45 secondes, sûr. Non, allez, on descend en dessous de la minute. Facilement. 45 secondes, moi je dis. Alors, bien entendu, ici, nous allons arrêter la machine virtuelle, enlever l'ISO de Plopbot euh, manager je vais de nouveau de nouveau démarrer sur le firmware de type BIOS ok euh, c'est vrai que j'étais même pas obligé j'ai enlevé euh, j'ai enlevé l'ISO c'est pas grave je vais repositionner l'ordre de démarrage par défaut et là en théorie oh que c'est bien en théorie, on est OK. Connexion automatique à la session. Nous serons accueillis par l'écran d'accueil puisque je l'ai laissé. Le gestionnaire de mise à jour a déjà eu sa mise à jour. Je n'ai pas fait les mises à jour. Regardez, wallpaper qui change aléatoirement toutes les 10 minutes. Euh, eh bien voilà, c'est OK. Hein. Je pense que je n'avais pas fait d'autres d'autres modifs, je pourrais m'arrêter là. Mais vous me connaissez, j'aime aller au bout des choses, donc on va faire la même chose avec avec euh, avec Linux Mint 20 xf 64 bits EFI. Donc j'arrête la machine virtuelle. Alors on va passer donc à celle-ci. On a bien on a bien Plop Boat Manager dans le lecteur optique virtuel. Attention, euh, je ne me souviens plus. Enfin, je pense que, voilà, Plop Boot Manager ne démarre pas en mode EFI. Je ne sais plus comment je faisais. Je me demande si en fait je ne testais pas en dur. Oui, puisque Plop Boot Manager ne démarre pas en mode EFI, mais est-ce qu'il ne démarre pas en mode EFI uniquement sous VMware ou sous VirtualBox Mais de toute façon, sous VirtualBox, moi j'ai un problème USB, donc on va tester. On va tester. Euh, on va tester. Je dois faire VM. Donc rentrer dans le firmware. Donc en mode UEFI hein, cette fois-ci puisque j'ai réglé la VM comme telle. Voilà. Je dois sélectionner le lecteur optique. Voilà. C'est bien ça. Mais ce n'est pas grave, puisque en mode EFI, on peut démarrer directement sur la clé USB sans avoir recours euh, au gestionnaire de démarrage euh, Plop Boot Manager. Regardez. Voilà, deuxième entrée, clé de réemploi Emma Ubuntu, installation automatique par clonage Et c'est là, c'est la même chose. C'est juste que là, il ne va nous lister qu'un clone encore, mais plus le clone en mode legacy, mais le clone euh, en mode UFI, ou EFI si vous préférez. Donc, regardez, il m'a bien listé le seul et unique clone EFI présent donc sur cette clé. Je fais oui, oui, le yes, le yes que j'ai oublié tantôt. Ah non, ah, ah, ah. Non, c'est parti. Allez, on patiente. Clonage terminé avec succès. 3, 2, 1, parti. Connexion automatique à la session. On est accueilli par l'écran d'accueil. Le gestionnaire de mise à jour a eu sa mise à jour. Les mises à jour n'ont pas été faites. Wallpaper qui change aléatoirement toutes les 10 minutes je vérifie. Hein. Normalement, nous avons bien, si je fais un petit swap on, nous avons bien ZRAM Tools d'installer. Et, et si je fais GIMP, nous avons bien notre ami GIMP d'installer avec le plugin GEMIC. Ça devrait arriver. Voilà, et si je fais euh, outil, filtre, voilà, nous avons bien GMIC qui est grisé parce qu'il faut ouvrir une image. Maintenant, je vais vous montrer ma clé à moi, ma clé personnelle, parce que vous allez voir que l'on peut, si vraiment euh, on va plus loin, hein, avec une clé, on peut répondre ah, ben, j'allais dire quasi, non, à tous les cas de figure. Je vous montre ça de suite ce que je vais faire, je vais donc éjecter cette clé ci. Voilà. Et je vais plugger ma clé personnelle. Voilà, je viens de plugger ma clé personnelle. On peut voir les deux partitions. Je nomme toujours pareil. Donc partition FAT32 qui se nomme multisystème, mais une grosse partition FAT32. Pourquoi Parce que dessus, j'ai l'image ISO de Clonezilla, c'est obligatoire. Une image ISO, donc je peux booter en live dessus, hein, vous l'avez vu. Une image ISO de Linux Mint 20 Cinnamon architecture 64. Une image ISO de Linux Mint 20 XFCE architecture 64 une image ISO des Mabuntu DE3, architecture 64, et une image ISO de euh, Debian Facile, architecture 64. Comme ça, et alors, attendez, sur la partition image, voici, donc on peut voir mes deux clones, hein, clone SH et parted SH, et voici tous les clones. Ok Nous avons donc tous des clones belges. Euh, nous avons... Attendez, je regarde. Euh, Voilà. Nous avons 1, 2, 3, 3, 4 clones, on va dire non EFI, et 2 clones EFI. Ok donc, ce qui veut dire, on la teste cette clé-là. Allez, on la teste. Regardez bien ce que ça donne. C'est une clé complète. Hein. C'est ma clé personnelle, donc euh, vous avez vu, il y a, plusieurs thèmes que je, il y a plusieurs euh, systèmes que je peux lancer en live. Il y a plusieurs clones en mode euh, legacy, en mode EFI. Vous allez voir, il y a le thème, le thème de la campagne qui est appliqué. Donc c'est la totale. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais faire ceci je vais insérer donc euh, l'image ISO de Plopot Manager. Je vais faire Power on firmware. Voilà. Bot, euh, on a dit CD-ROM, F10. Hop là je me positionne sur l'entrée USB, je vérifie que la clé, ah non, c'est pas la même clé, donc euh, je la connecte, voilà, et je démarre. Voilà, qu'est-ce qu'on voit On peut voir l'entrée pour Clonezilla, on peut voir que je peux lancer donc euh, DF Linux en live, ok, on peut voir que je peux lancer Ubuntu en live, on peut voir que je peux lancer Linux Mint 20 Cinnamon en live, et on peut voir que je peux lancer Linux Mint 20 XFCE en live. Alors regardez, tout ce qui concerne euh, DF Linux et Mabuntu, le thème va encore plus loin. Regardez, il y a une icône représentant donc la distribution. Pour les autres systèmes, non. Ok Et alors nous avons, nous avons l'entrée, et eh bien pour faire appel aux deux scripts et cloner. Ok et ça fonctionne. Regardez, on va faire ça. Voilà, là j'étais, regardez, j'ai viré le splash screen de multisystème. Désolé, multisystème. Et vous allez voir que c'est une installation de type legacy, non wi donc il va me lister une liste avec quatre possibilités d'installation. Il va me lister les quatre clones non EFI. Donc, le clone Ubuntu, le clone de DF Linux et deux clones de Mint, Mint 20 Cinnamon, Mint 20 XFCE. Euh, attendez, je mens, je suis en architecture 64, oui, il va quand même me lister. Voilà. Voyez C'est génial. Donc si je veux lancer, par exemple, euh, DFISO, le... Oh je me trompe. Le 2. Le 2. Oui. Oui. C'est parti. Donc, ce que je vais faire, j'arrête la machine virtuelle, tout simplement. On enlève l'ISO de Plop Manager et on démarre la machine virtuelle. Et ainsi, vous allez pouvoir voir le clone belge, s'il vous plaît, de DF Linux. Mais est-ce que c'est pas beau Mais c'est magnifique Regardez-moi ça. Oh, c'est splendide, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, on a fini avec les machines virtuelles, enfin je pense, j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'important. Ce que je fais, j'éjecte ma clé personnelle et je réinsère la clé, la clé, euh, la clé précédente sur laquelle on a placé eh bien, nos, deux clones. Pourquoi Parce que si je me rends sur la partition image, ok, nous avons nos deux clones. Ok, regardez bien, parce que c'est bien, les clones sont sur la clé. C'est tout à fait normal de dire, oui, mais attendez, attendez, moi les clones, je veux les mettre de côté. Au cas où je devrais refaire ma clé. D'accord Donc, je ne vais pas le faire avec les deux. Je vais en prendre un. Je copie et je vais le mettre, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Je colle. Regardez. Je ne peux pas. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce que l'on va faire nous allons, euh, nous allons fermer le gestionnaire de fichiers. Il est là, donc je le vire. Voilà. Je vais démarrer donc une instance terminale. Allez. Ah, faire un sudo. Sudo, sudo. Tunard qui est mon gestionnaire de fichiers soumis. Voilà. Alors, donc, on va faire image, je prends mon clone, donc clic droit, copier, et je vais, euh, je vais le mettre dans système de fichiers, home, Annie, bureau, et je colle. Pas de souci, j'ai fait cette opération avec les privilèges élevés. Donc, une fois sans privilège, ah, je ne pourrai pas avoir accès donc à ce répertoire, donc à ce clone placé sur mon bureau. Je le verrai tout, mais je ne pourrai pas intervenir dessus. Donc, on va voir comment s'octroyer les droits. Voilà, c'est fait. Je vais faire mon gestionnaire de fichiers. Regardez la petite D'ailleurs, regardez, je rouvre le gestionnaire de fichiers en tant que simple utilisateur, image, regardez, clic droit, propriété, permission, regardez, propriétaire, route, d'accord Donc, c'est pour ça, sur le bureau, mais ben, idem, hein. route. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Nous allons lister, nous rentrons dans le bureau, voilà, nous listons, on voit bien <clears throat> notre clone. Ça y est, ma voix qui repart. Nous allons faire un sudo. Euh, sudo shown. Ok. Euh, Nous allons faire moins R. Récursive. Ok. Euh, le propriétaire, on veut que ce soit ben, soi-même. Donc moi, c'est Annie. Et on veut que, que, que, que I, MG, non, j'ai mis. Voilà. Ok. Je valide par votre moniteur. Regardez, il n'y a plus le petit cadenas. Regardez, je vais faire comme ça. là. Clic droit. Propriété. Permission. C'est bon. Propriétaire. Amori, Annie. Accès lecture écriture. J'aimerais bien changer le groupe. Ok. Mais regardez, je peux, hein. Annie, je peux même mettre euh, lecture-écriture, hein. ok Mais on va laisser euh, lecture seule, fermée. Mais, mais, propriété, permission, regardez ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je sélectionne tout, clic droit, propriété, Permission. Annie. Hop. Et normalement, on est bon. Propriété. Permission. On est bon. On est bon. Là, je suis en train de danser, en fait. Si vous me verriez. Bon. Génial, cette vidéo. Là-dessus. Bientôt, bientôt, la nouvelle version de Mabuntu DE3 1.03 va embarquer une nouvelle fonctionnalité. Alors là, c'est le Graal, c'est le summum, parce que cette nouvelle fonctionnalité, couplée à la clé USB de réemploi, Emabuntu et sa technique de clonage, mais alors là, on atteint le le sommet de ce qui peut se faire en technique de reconditionnement grâce à une clé USB. C'est le sommet. OK Donc ça, c'est une, ben, une nouveauté qui va arriver et c'est moi qui vous en parlerai en, primeur. C'est génial, non Deuxième autre petite news, c'est pas une interview. C'est pas une interview, mais euh, je ne vous en dis pas plus. Podcast, radio, oui, j'y serai et pas seul. Vous verrez que, <laughs> ah, regardez, je, me gonfle le cou. Il y aura du bon monde. Oui, il y aura moi, et il y aura quelqu'un d'autre. Je n'en dis pas plus, c'est pour bientôt. Allez, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. Et la nouvelle fonctionnalité, essayez de trouver, je l'ai dit, trois lettres. Trois lettres. Et bien évidemment, ça va, voilà, ça va servir pour tout ce qui est reconditionnement encore. Mais cette nouvelle fonctionnalité qui va débarquer avec la nouvelle version de Linux et Ubuntu DE3 tagué 1.03 et cette nouvelle fonctionnalité seule, c'est déjà top, mais alors couplée à la technique euh, de réemploi Mabuntu grâce à sa clé hein, et, ça, et ça, voilà, sa, sa technique de clonage, mais c'est le Graal. Je n'en dis pas plus, mais c'est le Graal. Allez, bye bye